家好，我叫王凯旭，我家里面特别的困难。同学，我的妈妈告诉我。 You get down the bowl. Kick off shoes and throw them on the floor. Dancing the kitchen till the morning light. Louisiana. 你要我怎么做、怎么说，你才能爱我？要我唱几首歌，才能够将你捕捉？你要我怎么做？ 记住了。奔，他是奔波儿吧，巴波儿奔波儿吧。我怎么这么好？ 白白的肚皮，大大的尾巴，弯弯的嘴角对我笑，哈哈。榴莲，嗯，什么？ 我去哪里？你带我去哪里？你带我去哪里？啊，要我帮你开门出去玩啊？